Bona tarda, em dic Miguel Ángel i jo us parlaré una mica del canvi de rols del professorat i l'alumnat en aquest institut. Entre totes les petites transformacions que el nostre projecte ens ha anat demanant, eh, una de les fonamentals és la del canvi de rols dels profes i dels alumnes. Efectivament, per poder desenvolupar el nostre projecte és absolutament imprescindible que el paper que juguen els vostres fills i les vostres filles sigui un paper diferent del que fins ara li havia assignat l'escola tradicional. Es tracta, per tant, que el nostre alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge. Prengui les decisions fonamentals, mm-hmm. actuï, experimenti i d'aquesta manera desenvolupi la seva autonomia i la seva responsabilitat i d'aquesta manera vagi construint la seva pròpia personalitat. En definitiva, que el seu aprenentatge sigui actiu en la mesura que tingui les eines suficients i necessàries per poder reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, sobre les coses que ha après. En aquest context també el nostre paper ha de canviar. Els professors, les professores, hem de dinamitzar el grup, hem de gestionar-lo, hem de mm, donar respostes, acompanyar els nostres alumnes i donar respostes a totes les seves necessitats a mesura que aquestes vagin sortint. Evidentment, això sempre amb estreta i necessària col·laboració amb les famílies.